Sebastiano Serafini e Yuriko Tiger commentano per voi le migliori pubblicità nipponiche, dove non si capisce assolutamente cosa vogliono vendere, cosa sta succedendo e soprattutto quanto alcol abbia consumato chi le ha girate. Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano Serafini con... Yuriko Tiger! Yeah! Sono a casa sua oggi perché vogliamo fare un video reaction alle più belle pubblicità giapponesi. giapponesi. Quindi abbiamo trovato questo link su YouTube che si chiama It's Japanese Commercial Time. Time ah, dei vari best of. Con i best del 2016, quindi sì. siamo un po' indietro. Siamo ma un po' indietro, ma non c'erano quelli del 2017, ma dentro c'è anche la mia. C'è dentro anche la tua? Forse non qua, però la ah, metterai. Okay, bene, pa, allora alla fine metteremo. Tu hai mai fatto una pubblicità? Allora, no, no, No, non mi sarei mai vestito da vegetable per fare una pubblicità. Io mai mi vestirei da verdura. Quindi andiamo a vedere le pubblicità. No, comunque non l'ho mai fatto. No, devo dire che non ho mai avuto pubblicità. Cioè, ne ho avuto più. Eh... Beh, andiamo avanti. non <laughs> lo vuole dire, va bene, ok, partiamo. Via. Japanese Bats Commercial 2016. Bene, inizia con dei cavalli, samurai. Ok, questo secondo te di cos'è? Oddio! <laughs> secca io non riesco neanche a vedere. È la progettare la, la Carpis. Però forse dobbiamo fermare e dire qualcosa. No, no, andiamo no. avanti così. Avanti. Okay, Qua c'è un tipo, tipo Shining. Shining. Shining che taglia Arriva, però taglia il tavolo di cazzo. Cos'è? Cosa cazzo? Allora, alcune pubblicità non capiremo di cosa sono. È per il taglia... Sarà per questo taglia cose, no? Taglia... Ah, Ma secondo che... me che costa tutta la metà. No, è quello e basta. È, è un taglia cose. Ma chi deve tagliare la spazzatura? No, no, no, giuro, beh, veramente. Cose, sì. È un tagliacose, non basta. Non sono sicuro, eh, che No, no, è un tagliacose. La conosci, Yuriko Tiger? No. A me piace quella a sinistra. A me è quella in mezzo. È la pubblicità di Dragon Quest, perché ovviamente... Beh, ovviamente è la tizia! Non so se era Dragon Quest, però è un gioco. Oh, oh no, lui, lui mi piace un sacco! Questa dai, è la pubblicità dell'insalata? canzone. Na, na, na, no, dai, ti prego, fanno troppo ridere. No, no, comunque no, non ho sentito parlare. Vabbè, questa è una pubblicità di caramelle. Eh, così, delle caramelle Cororò. Cororò. Cororò. Oh, altre belle gnocche. Gnocche. Gnocche. gnocche. No, gnocche. E in Giappone per rimorchiare devi fare così, vero? No. Cos'è che dicono? Tsu. Perché? Kirai, ti odio. Tsu. Lo odia perché lui non è due. No, dai. Cos'è? Cos'è, Cos'è il Wonder Core 2? Ma per avere... Per sì, per avere i muscoli, per sai quelli lì... Ah, bene, perché, ma devo dire che in Giappone stanno aumentando eh, la gente muscolosa. Sì, adesso. Sì, e <laughs> secondo me dopo questa pubblicità. Dopo questa pubblicità. Quindi se uno ti arriva e ti fa così, eh, tu gliela dai a vista proprio. <laughs> Bene, quindi per rimorchiare in Giappone fate così. Guardate che gnocco lui. È sempre Shop Japan. Ah, un'altra pubblicità. Questa mi sembra simile a quella di, gioco, prima. Di no, Lo conosci? No, no, no della Coca-Cola. Coca non è della Coca-Cola, è dell'altra, vabbè. Vabbè. È Mez, è Mez. È della Mez. È della, della Mez. Che bello. Che è un... È, cioè, era palesemente scopiazzata okay. Star Che bella canzone. Musical. Eh, musical. Ovviamente che in quasi tutti, la maggior delle, delle pubblicità c'è una coreografia. C'è anche lei in questo? No. Non ho capito che cos'è la pubblicità no, ancora. No, Se, indoviniamo di che cosa potrebbe essere. Servizio civile? No, no. <laughs> magari no. No. Università. Della Serafi, però. Che secchi. No, oddio. Se, A me è del, della scuola. Forse è di trovare lavoro dopo l'università? Eh? Ma tra l'altro la cosa bella è che di alcune pubblicità non riusciremo neanche a scoprire di cosa sono. Ma è lunghissima poi, cos'è? è lunghissima, però minchia, è troppo Dura più del tuo video di Kakumei pubblicità, eh? Del tuo video musicale. Però è, è catchy, eh, devo dire. No, no, È la pubblicità della pappa di <laughs> È un energy drink. Jibuno Kitto Fosoi Joe, che praticamente vuol dire che va ben oltre la tua immaginazione. Eh. Lei dice che le vuole provare, ma è una cicciona, peserà tipo 40 kg. Esatto. E ovviamente ci sono. Ma è savagirierica questa? È savagirierica? Sì, perché? Eh. È, sava- è lei, vero? Sì, che cos'è? Eh, per non lo so, è per, per avere. Che poi savagirierica, vabbè, è bellissima, però non è. No, non è savagirierica, sì cos'è No, non è lei. Ok, è lei. ok, Cioè, Vabbè, allora, questa è per, per avere la postura migliore. Però lei è famosissima, okay, vero? Chi per avere la postura. Non lo so, però per avere la postura mi... migliore usi delle ragazze. Ma tra l'altro ce l'ho anch'io in casa questa. Non proprio questa, ma una simile, me l'hanno regalata. Ma che cavolo di regali fate? <laughs> Vedete, io voglio soldi se me devono fare regali, non. Eh guarda ti occupa mezza... No, vabbè, un giorno potresti avere male alla schiena e lo ringrazierai. Ok, va bene. Comunque nel mio video faccio il tour della casa, che non so se esce prima o dopo di questo, vedrete questo tè. Non proprio questo, ma una cosa simile. Comunque, Nagara Walk. Andiamo avanti. Sempre sto Shop Japan. Oh, ti piacciono questi tipi? No, manco un po'. Oh, questa è quella dei pochi, la so! La sai? È figa. Ma i Pocky fa sempre delle pubblicità meravigliose. Sì, la Te Pocky piacciono sì. i Pocky? A me piacciono i Pocky. Ah, anche a me. oh, questa è di SoftBank. Questa è SoftBank, sì, questo lo chiamano Tosan. Praticamente la SoftBank ha creato questa specie di casa di famiglia. Ah, Godzilla! Io sono stata Guan, c'era <laughs> Invece che Godzilla. Vabbè. E comunque Vabbè, no, la cane... Soft Bank ha creato praticamente questa famiglia perché sono una famiglia, no? lui sì, sarebbe sì. il padre, no? La Soft è tipo la Omnit, era, chiamava, era la Omnitele prima. Ah, dai. E poi è fallita e la, è diventata Soft Una cosa così, non, non sono sicurissimo, ma una cosa simile. Ah, è ecco, comunque la pubblicità della Apple Pay che adesso sono diventati tutt'uno con la Soft Bank. Ah, ok. Non so, però c'è di sticker di questo personaggio perché erano gratis. Cos'è? Cioè, questo è per cioè, risparmiare ah, soldi. Okay, per Rakuten Point. No, per... i eh. punti. Ah, per avere i punti. Ah, gnocche, questa gnocche, la so di che cos'è? Gnocche, gnocche, Guardate queste gnocche che fanno l'audizione per fare le... Ecco. Questa la so, questa è bellissima. E poi chiedono alla, alla cessona lì, beh, non cessona, dai, della ragazza un po' meno in forma di sfilare perché forse prendono lei. Che è già pronta. Guarda che bella. Adesso anche lei ballerà. <laughs> si prende un numero a caso il numero 42 che vuol dire Shini, vai verso la morte. Ah sì, davvero? Eh, sì. Ho fatto il video dei numeri oh, e guardate come balla in modo elegante. Beh, però c'ha stile. Vabbè, sta... Potevano ha prendere Watanabe Nano. Secondo me è sulla, sulla, scia di Watanabe Naomi. Sai quella un po' in sì, carne. Sì, sì, però non avevano i soldi per pagare lei, quindi ah, hanno preso una a casa. Beh sì, secondo me sì. O magari è famosa anche lei, però non la conosco. Secondo me la pubblicità del il sushi. <laughs> Ah! Gli ha detto, hai sentito? No. Yonjunimas, Shinimas, non ha detto una cosa così. Sì, davvero. Shinimas, sì. Yonjunimas, ha detto che tu morirai. No, è del tonno! È, è del tonno, è del tonno! E lei diventa così e diventa un tonno! Tra l'altro... Ma perché? perché? È la pubblicità di suicida è sport, da sport, bellissima cosa hai capito da quella pubblicità? Che più sei grassa e più ti mangiano, ho capito, ma che pubblicità so. deve essere? Oh, che bella qua. Senpai. Senpai. Senpai. Questi qua sono due bei ragazzi, dai. No. <laughs> Io sono cattivissima. Questa è un'altra pubblicità del tonno. Non dite no, ma... No. Guardate quanto si è piegato questo. 360 gradi. Ok, questa è una pubblicità profonda, ma... Mm ma non la stiamo ascoltando. È, eh, eh, è, è qualcosa una, da mangiare, solo una volta. Mangiare, solo una volta. Adesso gli do un profilattico, secondo me devi usare i profilattici. Che i giapponesi trombano <laughs> solo una volta nella vita. Che adesso si ricordano di quando... Ah, è la loro storia, vedi che diventano grandi? O forse sono due persone diverse? No, sono due persone diverse, visto? Ok. Qua che lotta nei fanghi. Sto, sto quasi piangendo. Così a caso. No, io adesso voglio sapere di che cos'è. Stanno piangendo, ma è una curiosità proprio toccante. Eh. Asahi Shimbun, secondo me è del, è del giornale quotidiano. No, ma sarà di questo No, cibo. no, guarda cosa hanno in mano. È del canale Pokémon. Oddio, poi quando non hai l'energia di quello là, il calorimate. Sì. Che poi il calorimate non è per dimagrire. Sì, però in realtà c'è un sacco di grassi e calorie, quindi è più che altro un pasto sostitutivo. Solo la maggior parte delle persone quello se lo mangia e pensa che sia un pasto completo. Ti è piaciuta questa pubblicità? No, cioè. Qual era la tua preferita capita. di quelle che hai visto finora? A me piaceva quella del tonno. Sì, forse quella del tonno era quella più azzeccata. Cioè, proprio, proprio... dici perché? Sì, poi, tipo lei va e fa 42, eh. muori! E <laughs> muori! Comunque, vogliamo vederci la tua di pubblicità o finiamo... Adesso mi vediamo la sua pubblicità, sarà l'ultima di questo video e poi questo lascialo così comunque. No, eh, ce la vediamo nel mio canale. Ok, vabbè. quindi eh, abbiamo visto adesso le prime pubblicità. Se volete vedervi altre pubblicità, andatevi adesso sul canale di Yuriko in cui vedremo la pubblicità sexy di Yuriko in vestiti Vero! decenti. Ok, bene, allora ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Spero che la prima parte delle pubblicità coglione giapponesi vi sia piaciuta. Ci vediamo. Dai, saluta, fai vedere. Ciao, la faccia. ciao, ma sto cercando Ciao. le pubblicità. Ciao. 愛するからもがき続け